Pablo Pineda es un joven, mejor joven, dejémoslo ahí, malagueño de 43 años ya, un chico pues eso, disfrutón y vitalista como el, el que más, responsable y por supuesto, optimista, alegre, sociable, nada tímido y, y natural como uno mismo. Es que tú me veas a mí con los ojos de igual a igual, con los ojos de que somos personas. Entonces yo creo que es la mejor forma de, eliminar las etiquetas. Lo mejor es conocerlo. La mejor forma es conocerlo saber cómo somos, escucharnos, que nunca jamás se nos ha escuchado, porque al escucharnos vas viendo cómo es esa persona, ¿no? Y vas poco a poco quitando las posibles etiquetas que, que, han habido, ¿no? Hay que seguir ahondando hay que seguir en la inserción laboral y en todos los temas que rodean a la independencia. Porque yo creo que ya cuando llegamos a una cierta edad, como la mía, pues alguna vez se plantea el tema de la independencia, La festividad, la sexualidad, que es un tema tabú todavía. Eh, era tan aquí como en la península, hay que seguir hablando de estos temas y, darnos cuenta de que al final crecemos como todos, ¿no? Y al final tenemos unas necesidades que se plantean como, nuevos retos, el acceso a la informática, a las nuevas tecnologías, la accesibilidad, todo esto son temas que son retos para la sociedad en la que estamos, ¿no?